generasie wat opstaan in ons land en hulle kreeg is Jesus hulle hart is aan die brand en hulle voete is bereid om te loop van en hulle voete is bereik om te loop waar Jesus loop en hulle generasie. Mense wat soek na Jesus. Mense wat soek na hoop. in ons land Hulle glo in Jesus Hulle glo in sy naam tornerás.